Yeah, the John would Dare. Ah, worldwide. You see? Ah, yeah. Come, come. Hang it down. hip hop. इसकी से झाके पीठ पीछे गल्ला सारी हाथ से ना खेलना बच्चों का ना काम है है किसी के खून में है किसी जुनून में है किसी भड़ास से हाँ पकड़ खुद पे आज छोटे मोटे टोटे पी के नाम लिखता मोटी बात ज्वाइन किए पैक फुल्ली भर के लोग जाने या न जाने रैप मारना ही काम है तो तेरी मेरी बात ना पे छाप है बन चुका गैंगस्टर बन चुका मैं तेजिया बन चुका मैं हथियार हाथ में भी हाँ कुछ बाद में पहले बार फिर सुधारू अपनी गलती आज हाँ बंद जितने सारे मुझको बोले जॉन जा सुधर गामा मिसिंग ऑल ऑफ वर्ल्ड हाँ ये जॉन छाती के है बताना ये निशाना पास मेरे एक गोली साथ पूरी टोली होगी कामयाबी सिर्फ मौत से न डरते गैंगस्टर यूपी का लौंडा जिला फिरोजाबाद कट्टा पिस्टल और बारूद मेरे साथ हाथों में ना आता चाहे किसने फेंका पासा भोली सूरत मेरी हरकत जैसे मवाली बैठे बैठे मैंने सारी दुनिया सीधे साधे बंदे साथ मेरे और पास मेरे मैन पूरी कितना बेटा हम चाकू और ना कोई गर्दी बैठे बैठे बैठे दुनिया हिला डाली डील करते हैं बेटा हम तो पूरी की पूरी गल करने पे कहते नहीं कुछ मार कुछ तो वजह होगी जो मौत तेरी सजा होगी है के जाल में फंसा है यूपी के रैप की इंडस्ट्री डाली उसको सजा ऊपर वाला इसलिए मैंने गलत काम ऐसा नहीं कुछ चलता है यहाँ पर नाम रैप की इंडस्ट्री हिलना डाली यूपी का लौंडा जिला फिरोजाबाद कट्टा पिस्टल और बारूद मेरे साथ